અમદાવાદ ખાતે ટેનિસ ખેલાડી પ્રજ્ઞેશ ગુણેશ્વર દ્વારા ધ બંગલોજ ઇન્ડોર સ્પોર્ટ સુવિધાનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું એસએલ ગ્રુપના ઈસીટી e વેન્ચર્સ દ્વારા સેટેલાઇટ અમદાવાદ ખાતે પ્રોજેક્ટ ધ બંગલોજ ખાતે તેની અદ્યતન ઇન્ડોર સ્પોર્ટ્સ સુવિધાઓનું અનાવરણ કર્યું ટેનિસ કોર્ટ સહિતની સુવિધાઓનું ઉદ્ઘાટન ભારતના સર્વોચ્ચ નામાંકિત ટેનિસ ખેલાડી પ્રજ્ઞેશ ગુણેશ્વર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જે ડેવિસ કપમાં પણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં બે હજાર અઢાર એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષોની સિંગલ્સ ટેનિસ ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા છે આ કાર્યક્રમ પ્રસંગે ઇસિટી વેન્ચેસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અતુલ ગોયલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ધ બંગલો અમદાવાદનો એક અનોખો જીવનશૈલી પ્રોજેક્ટ છે જે રહેવાસીઓની જીવનશૈલીને વિવિધ રીતે અપગ્રેડ કરવા માટે રચાયેલ છે જેમાં રમતગમત હોય કે આજની સગવડતા હોય તે શ્રેષ્ઠ સંસાધનોને ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ કરાયો છે એસએલ ગ્રુપ રિયલ એસ્ટેટના વિકાસ માટેના તેમના નવીન અભિગમ માટે જાણીતી છે સંજીવ રાજપૂત જેડેશ TV Ahmedabad I think it's very important to continue to have as many tennis courts as possible in any of the cities and I'm very uh, proud to be a part of this, uh, you know, uh, launch of this tennis court and uh, it will continue to provide life to tennis players who are aspiring tennis players and kids who want to play sports and I'm very glad to be a part of this. Uh, in tennis, I didn't follow. Follow. Sir इतने में इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा टेनिस स्पोर्ट्स तो शुरू है उसके बाद बड़े कुछ I think it's very important and it's a big step, I think, in the right direction for sports to be able to uh, have such a huge investment and you know in, uh, prioritize a sports complex inside the the building and I think that's great for uh, all the residents and of course uh, aspiring uh, kids who want to be uh, active and you know have these kind of lifestyles and I it's I think a step in the right direction and I feel that you know a lot of others should follow